गल्ला करिया ही नहीं Mix, mix, mix, DJ Ranjini. पढ़ लिया किस्मत बदल दी मैं जग बदलता मैं बदल दे अपने मैं रब बदलता किस्मत बदलता Ranjit Brasília! Thank you. Chiranjeev.